心。 you can. you, can. you were on

Just open up canyon. I don't know. Good. go into light. Okay, go into light. Yeah. Okay, I want you to look for that. Look for the left towards the canyon. TC, TC Yeah, I want you to open up the door. Wait, you, you, you, you, the door. Seviyorum diyor. Şakadır. Ne oldu? Dur Forrest up. Forrest. Size binalar. Allah yolunu arttırın. Thank you. one started saying that we're going to finish with micro. Doing railgun. Oh, nah, he's crazy. This is the way to get railgun. Really? Io proprio quasi finire. Dio, ma Dio, Guarda che film. Sono Mike Pence, turno fino a mezzanotte. La gente perde il ferrato di 24 ore.

Give me những người bạn đã Assim, сама себя дух. Куда ты бежишь? Я знаю, что это за сложно.

Ti hanno sparato sopra sempre. C'è una stanza piena di persone convinte che... Andiamo, smetti, spunta il grasso! Niente di male, niente di male! Sono solo io. Io assisto alle famiglie del Mickey. Loro sanno dove lavoro, quindi a volte mi chiedono di star dietro ai casi. Che cosa vuol dire? Significa che i casi, quelli irrisolti, Penso così, il indaga usano nell'FBI li considera un pacchetto. lo sei autorizzato a fare? Lo so, cerco di dare una mano a chi si occupa di quei casi, crede che tu li stia addosso. Voglio far pressione su di loro perché non vogliono la presa. Di quanti casi parliamo? Non lo so, 7, 8, eh, forse dovrei accedere al mio sistema. Non puoi, sei sospesa. Aspetta un attimo, grazie. Hai detto che quello insistiva per scoprire se ti occupavi di casi di omicidio. Oggi dobbiamo vedere quei fatti Thank you.

Oh god, it's my time to be taken for the testing. Can you pick gonna be more force. Przeprowadziliście się, Gaspar. Poddaję you jak not z Michigan. Gracias. Смотрите, круг. Выглядит, выглядит, так, блядь. Thank you decisione della convocazione. Noi prendiamo possesso mm. della collaborazione delle FBI con la polizia locale. Le confrontiamo mm. se siamo nello stesso. Credo alcuni file. Sì, ma sono impegnato.